بسم اللہ الرحمن الرحیم بلو ورلڈ سٹی کے تمام ممبران کو بلو ورلڈ سٹی مینجمنٹ بالخصوص چودھری ندیم اجاز صاحب چودھری نعیم اجاز صاحب سرفراز گندل صاحب ارشد عوان صاحب حمزہ عامر بریر نذیر اور دیگر تمام رفا کی طرف سے بہت بہت مبارک ہو ریلیٹر برادری کو بہت بہت مبارک ہو آج الحمدللہ حق کی فتح ہوئی ہے دس دسمبر دو ہزار اکیس کو گورنر پنجاب چودھری محمد سرور صاحب was kind enough to issue ordinance جس میں بہت سارے اضلاع میں ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کے اختیارات محدود کر دیے گئے ہیں اور یہ اختیارات دو ہزار تیرہ کی طرح واپس ڈسٹرکٹ کاؤنسلز کو دے دیے گئے ہیں کہ ان ایریاز میں جو ایریاز ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کی جورسڈکشن سے باہر لائے کرتے ہیں وہاں اپروولز ہاؤزنگ سوسائٹیز کی اب ڈسٹرکٹ کاؤنسلز دیا کریں گے اور یہ خبر آنے کے بعد آپ کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ ہمیں آلریڈی ڈسٹرکٹ کاؤنسل نے دو ہزار اٹھارہ میں پندرہ سو چونتیس کنال کا پہلا این او سی الحمد للہ دیا ہوا ہے اور وہ اب اس آرڈیننس کے آنے کے بعد ویلڈ ہو گیا تمام ممبران کو بہت بہت مبارک ہو جی جشن منانا چاہیے پورے پاکستان میں جشن منانا چاہیے قریب ہم ایک ایونٹ رکھیں گے سائٹ پہ انشاءاللہ بیلٹ بھی کریں گے اور آپ کے ساتھ یہ جو اللہ پاک نے فتح نصیب کی ہے اس کی خوشی بھی آپ سب کے ساتھ مل کر منائیں گے جزاک اللہ خیر جی بہت بہت مبارک ہو سب کو تھینک یو